Bad Girl Really, uh, making history now at the most viewers Super Bowl halftime show in history. Mwimbaji kutoka nchini Marekani Bad Girl riri rihana ameripotiwa kuingia kwenye rekodi mpya ya kuwa na idadi ya watazamaji wengi zaidi kwenye show yake ya Super Bowl halftime kwa kipindi cha muda mfupi mara baada ya mwaka huu kutumbuiza kama msanii kinara mwenye, uh, kwenye tamasha hilo. Show hiyo mpaka sasa ina miezi miwili peke yake huku ikiwa na jumla ya watazamaji milioni 49 na kuendelea kwenye mtandao wa YouTube sasa, ukifuatiwa na Katy Perry, Lady Gaga, Coldplay, Bruno Mars na Beyonce. Imekuwa kama really anaingia kwenye rekodi hii uh, kwa kuwa ametazamwa mara nyingi zaidi kwa kipindi cha muda mfupi sana sana sana, na tunaelewa kwamba Rihanna ni muda mrefu sana hajaachia kazi ya kwake yeye mwenyewe, lakini pia sasa hivi naona yuko bize sana kwenye maswala ya malezi, ni mtoto wake wa pili sasa hivi anaelekea kujifungua, yani kwa sasa ni mjamzito, na tunaona vile ambavyo anaendelea kufanya biashara zake za vipodozi pamoja na mavazi.